الله وبركاته محبكم رافع حسن المغربي أحبائي الكرام في كثير من الحالات يعني تتصل علينا يعني وتقول أنا كنت ملتزم يعني سبب دفعي للخروج بهذا الفيديو أخت مسكينة سعودية يعني تقول أنها مسكينة كانت ملتزمة وكانت تصلي في الوقت وكانت يعني تؤدب على قيام الليل وكل شيء ولله الحمد للطاعات إلا أنها آه، مؤخرا أصبحت آه، يعني آه، تتعاطى لشرب يعني السجائر وما إلى ذلك فأقول بالله التوفيق كثير من الحالات تكون مصابة بمس عن طريق السحر أو حسد أو عين ف يعني يتسبب هذا الجني يدفع هذه الإنسية أو الإنسي لشرب الخمر او اللواط والعياذ بالله او الفواحش او شرب الدخان او المعاصي يعني آه، عامه لذلك آه، لا نستغرب ولا نتعجب انه الجان يعمل فوق ذلك اكثر من ذلك في كثير من الحالات آه، تاتي عندنا ونتابع معها يعني كانوا يعني في قمه من من من الطاعة وسرعان ما يعني آه، عندما أصيبوا انقلبت حياتهم رأسا على عقب إما آه، عن طريق العين تسبب لهم الجان الذين فدى عن طريق العين بهذا أو عن طريق الأسحار أو عن طريق آه، يعني النسل العاشق أو عن طريق النسل العادي يعني أقول بالله التوفيق في كثير من الحالات تكون مصابة يعني اما في العقيده بتاعها او في امراض عضويه كثير من الحالات تكون مصابه اما بالسكر او بالضغط او امراض عديده عضويه يعني آه، يعني آه، ليس لها تفسير وليس لها يعني تحليل طبي ف آه، فتقول انا مرضت بالسكر وليس عندي يعني احد في عائلتي مريض بالسكر وانا يعني لا اكل سكر وكذا وكذا ما في تحليل طبي حتى التحاليل فعندما تقرا على الحاله تجد ان الجن هو الذي تسبب في السكر او تسبب في في الضغط او تسبب في امراض ليس لها تفسير يعني طبي فاقول بالله التوفيق صح توجد يعني ممكن الجان يتسبب في امراض عضويه يعني مستعصيه وخطيره وممكن يشفى منها المريض اذا كانت الحاله يعني آه لا تكن متقدمة وأسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم ببركة اللجوء إلى الرقية الشرعية أحبكم في الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته